Hmm. Ja znam ten wzdych. Dzień dobry, kłapouchy. Śliczny dzień dzisiaj, prawda? Chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie mogę. O, kłapouchy, nie smuci się u ciebie po kątach jakiś zbędny miodek, bo wiesz, u mnie się jakby skończył. <laughs> o, o tak, dobra myśl brzuszku, może poszukam i z tej strony. Rety, tu nie ma go jeszcze hmm. bardziej. Co? Kłapouchy, co się stało twojemu ogonowi? A cóż mu się stało? No, to, że go nie ma. To nawet sporo wyjaśnia. To w sumie wszystko wyjaśnia. Nic dziwnego. Ech. Hmm.